Són molt més resistents les nostres xarxes que les seves tanques, perquè la lluita feminista és global i no coneix de fronteres, perquè la lluita feminista és lluita contra la violència masclista i patriarcal que es practica contra les dones pel sol fet de ser dones.